Hola, mi nombre es Gastón Julis y interpreto a Esteban en la serie Laburantes. Esteban es bastante inseguro. Es muy estructurado. Es una persona que trata de ser un adulto responsable, pero le cuesta mucho. tiene que lidiar todo el tiempo con el hecho de que es el hijo del jefe. No se siente cómodo y busca excusas para irse todo el tiempo. Véannos. in YouTube.